Ola, que tal? Neste mini tutorial imos ver como facer visibles as páxinas dun blog. Xa fixemos outro mini tutorial de, mm, que explica como crear as páxinas. Era dende, dende, dende páxinas podíamos eh, crear nova páxina co título que queiramos. Bueno, podemos comprobar que si xa está creada esa páxina, pero eso non quere decir que sexa visible no, no noso blog. Para eso hay que crear o gadget de páginas. Temos que eh, ir a diseño e dende diseño escoller añadir un gadget. Como vedes temos a zona da dereita para añadir gadget ou esta zona de aquí. Esta é que suxerimos que sexa a, mm, a, a, o lugar das páxinas, vale? Prememos en engadir un gadget e se nos abre un cuadro de diálogo e aí é onde buscamos onde está o galle de páginas. Aquí está, le damos a máis e entonces nos deixa a opción de poñer un título e nos cambiámoslo a galego e como vedes aquí están as páginas. Solo está seleccionada inicio. Como vedes, para que se mostren, habría que ticar mm, esas páxinas que, que iramos que sexan visibles. Unha vez feito isto, nos desplazamos hacia abaixo e guardamos. Ahora, como vedes, xa temos un gadget de páxinas. Podemos modificalo dándolle en editar e unha vez que teñamos claro, le damos a guardar disposición. Unha vez feito isto, podemos ver o blog, premendo en ver blog, como queda. Como vedes, aquí está. Tenemos ahora mismo tres páxinas no noso blog. Isto é todo. Si queres ver máis mini tutoriais podes seguirnos na nosa canle de Twitter ou tamén na de Youtube. Moitas gracias e ata outra.